could could توانستن گذشته فعل کن بیان درخواست could Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Could you یعنی آیا شما می توانید و در واقع برای بیان درخواست معدبانه استفاده میشه drive راندن یا رانندگی کردن more بیشتر slowly slowly حالت قید slow slow یعنی آهسته slowly یعنی به آهستگی could you یعنی آیا ممکنه شما drive رانندگی کنید more slowly کمی آهسته تر یا بیشتر آهسته تر که در فارسی میگیم آهسته تر Could you drive more slowly آیا می توانی آهسته تر رانندگی کنی؟ Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Tara could swim when she was a child. Tara could swim when she was a child. ترا یعنی یه دختر خانم یا یک خانم به نام تارا could می توانست و در اینجا میبینید که کود در حالت گذشته فعل کن استفاده شده سویم شنا کردن ون وقتی یا زمانی که شی اوی خانم که برمیگرده به ترا واز بود گذشته فعل is a یک child کودک ترا could سویم. تارا می توانست شنا کند when وقتی she was او بود a child یک کودک تارا could swim when she was a child تارا وقتی که یک بچه بود می توانست شنا کند تارا could swim when she was a child Tara could swim when she was a child.